Bon dia, em dic Paulina i sóc de Sant Petersburg, Rússia. Tingut la sort de poder participar a un programa de tancanvi d'estudiants internacionals i de passar un semestre a Barcelona. Ha estat una experiència inoblidable. He conegut molta gent interessant i he visitat molts llocs bonics. Gràcies a la Universitat Pompeu Fabra, al programa de voluntariat lingüístic i en particular a l'Albert, he après moltes coses sobre la vida i la cultura. La meva vida aquí ha estat plena d'esdeveniments, d'emocions i depressions. Aquesta experiència m'ha canviat, m'ha fet créixer com a persona. I ara, quan estic a punt de tornar a casa, puc dir amb confiança que conservaré aquests records en el meu cor, perquè Barcelona s'ha convertit en la meva segona llar. no olvidaré mai. Muchas gracias.